看我的画面，画面，好爽哦！你怎么混进去的？ <laughs> 完了。 <laughs> 为什么？在干嘛？为什么？为什么？他们是白鹭吗？看他们眼睛瞎掉了，还是你？不会挂吗？